бир кезде алыс алыс жақтан элек бир кезде танышпаған жаштар элек танышып түбөлүккө дос болуға болдығы студенттік күндер себеп күүгүм жақ аппақ сулуу таңдардай күлкігі бай сүйүүгө бай шаңга бай көкөлөтүп көңілдерді көтөргөн кандай сонун студенттик күндөр ай туура эле студенттик күндөр сонун э ооба мээрим көп нерселерге жетишесиң убактың кеңири ооба бірақ. окууга да жумушка да жада калса китеп окуганга да жетишесиң ооба мээрим бирок андай нерселерге жетишкен студенттер да бар жетишпегендер да бар туура бирок ошмуда жетишкен студенттер толтура анын бири кел мына кийинки көрсөтүүдөн көрө алабыз саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр жана ошмунун жалпы студенттери бул студлайв көрсөтүүсү бүгүнкү биздин каарман убактысын такыр текке кетирбеген студент тууралуу болмокчу окууга да жумушка да жада калса торт шириндик жасаган сулайманова кыбалайдын бир күндүк жашоосун чагылдырып бермекчибиз саламатсызбы саламатсыздарбы кыбалай сулайманова ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде билим алат учурда аталган мектептин бизнес башкаруу багытынын үчүнчү курсунун студенти каарманыбыз аракетчил көп тармактуу болууну каалайт аракеттеринин бири таттуу жасоо шириндик жасоо каарманыбыздын окуучу курактагы кыялы айтсаңыз бүгүн ошондо кандай торт жасайбыз бүгүн убактыбыз чектелүү болгон үчүн биз э, тез э, даяр болуучу видовик тортун жасайбыз анда торт жасаңчы мен сізге кетер элем алып жатам торт жасоо менен сиз канча жылдан бери алектенесиз Төрт жасоо менен мен алтынчы классыман баштап кызыгуум пайда болгон жалпысынан эле ошодон баштап өзүмдү даярдап келем квалификациямды көтөрөмүн ар бир каждый год ар кандай жаңы нерселерди ойлоп таып жасап атамын ошондо жалпысынан көп эле жыл болуп калды беш жыл жакшы сиз үчүн бул кесипби же хоббиби мен үчүн чисто хобби менин кесибим боюнча экономистмин мага торт жасоо кондитерский изделиялар менен алектенүү бул өтө жагат ошон үчүн бул жөн гана хоббим десем болот бул жөн гана менин хоббим десем болот мага жагат мен ошон үчүн кыламын жакшы жасаганым үчүн мен только спец заказдарды гана аламын өзүмө жаккан иш болгон үчүн жакындарым досторум же болбосо башка эле адамдар жардам сурап ушундай кылып бере аласыңбы деп спец заказдарды айтса мен ошолорду жасаймын бирок постоянно торт жасабаймын эмнеге дегенде мен азыр окуймун жана ошондой эле жаңы турмушка чыктым мен үчүн бул жөн гана хобби акча табамын деп иштебегеним үчүн жөн гана бирөөлөр сураган спецзаказдарды гана кылып бере алам ошондо бул сиз үчүн чакан бизнес турбайбы э? стартап деп да атап койсок болот экен э ооба стартап деп атап койсок да болот окуумду бүтүп аяктаганымдан кийин жолдошум менин эң бир э, биринчи спонсорум десем болот ал мага э, ошондой кеңештерин айтат кааласаң ушундай кондитерский специальный сага ачып берейин кабинет кылып берейин даярдап кааласаң э, ушул ишиңди э, вообще кылсаң болот торт кылып на постоянной основе жасасаң болот деп өзүнүн жакшы кеңештерин берет бирок мен б бул жөнүндө э, азыр ойлонуп жатам торт жасоого атайын сиз курстарга барып үйрөнгөнсүзбү же болбосо үйдө эле видео аркылуу ютуб аркылуу үйрөнүп алдыңызбы башында жөн гана телефон ютуб телевизордон көрүп эле үйрөнгөнмүн андан кийин онлайн курстарды карап жазылып онлайн курска барганмын азыр кичине темадан алыстасак окууңуз тууралуу айтып берсеңиз ийгиликтүү студент болсоңуз керек э менимче ооба окуум тууралуу айтып берсем мен азыр в данный момент эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде үчүнчү курста окуймун мен биринчи курстан эле жаштар кеңешин төрайымы болуп <clears throat> эки жыл төрайым болуп иштедим жана ошондой эле көп конференция өзүм статья жазам мен үчүн окуу бул биринчи орунда деп ойлоймун биринчи орунда болуп эле келип атат мен конференцияларга бир гана ош мудан эмес башка университет ошко оштууларга барып дагы конференцияларга статьялар боюнча конкурстарга барамын жана ошондой эле мэрия тарабынан мэрдин колунан ыраазычылыкка баракча алдым жакында эле жана ошондой эле өзүм стипендия ученый советтин стипендиясын алдым жетиштим ушул ийгиликке үчүнчү курста азаматсыз ушунун ичинде көптөгөн кызыктуу күндөрүңүз тууралуу айтып берсеңиз ал албетте э, бизде биздин факультетте мен э, управление бизнеса багытында окуганым үчүн бизде ар кандай конкурстар болот практика болот бизде практикада бир күнү э, тапшырма берилди кимдин кандай стартап бизнеси болсо ошону алып келип факультетке алып келип отырып, ошону сатасыңар сыртка сатасыңар мугалимдерге деп бизге ошондой тапшырма берилген ошого мен өзүм күндүн кондитерский изделияман чизкейк жасап барганмын творожный ягодный чизкейк жасап барып мен бізге время коюлган ушул времяда сатып бүтүшүңөр керек деп меники ең бірінші сатылды десем болады қызықты окуялардан мен ойлогон эмесмин андай болады деп жалпы эле бұл жаққа расход бір чизкейкке расход 300 жүздөй акча кетет да целиком алсакчы мен эсе ар бир кусогун токсон сомдон сатканмын жана ошондой эле э, эки эсе иштедим десем болот үчүн мага өтө приятно болгон ошентип тез эле сатып сразу элечи анан при этом жакшы акча алганым үчүн мага ушул нерсе жаккан ошодон кийин дагы аябай жакшы башка өзүмдүн рецепттеримди ойлоп табып ошолор менен алектенип келип атам ошол күн сизге мотивация болгон деп турпайбы албетте азаматсыз айдабек тортторубуз даяр бир сааттын ичинде эки торт даяр болду жегенге чейин эки саатка холодильникке коюп турабыз окуудан сырткары ыкыбалай рус олигарх компаниясында бухгалтер болуп иштейт бул компания тендерлер менен иштешет жана кеңсе буюмдарды дөң баада сатыкка чыгарат каарманыбыз ишкананын кеңсе буюмдарынан келип түшкөн каражатын чыгымын эсептейт мындан сырткары ыкыбалай бош убактысында үй шартында кыз келиндерди боентуп сулуулук тартуулайт ошондой эле орус чет тилдеринде илимий макала жазууга да жетишет